Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous parler des avantages de la méditation et vous donner des conseils pour commencer. La méditation est une pratique millénaire qui consiste à se concentrer sur le moment présent et à être conscient de ses pensées et de ses sensations. Elle a de nombreux avantages pour la santé mentale et physique. Tout d'abord, la méditation peut aider à réduire le stress et l'anxiété. En se concentrant sur la respiration et en ralentissant les pensées, la méditation peut aider à calmer l'esprit et à réduire les niveaux de stress. En outre, la méditation peut améliorer la concentration et la clarté mentale. En entraînant l'esprit à se concentrer sur le moment présent, la méditation peut aider à développer la capacité de se concentrer sur une tâche spécifique, ce qui peut améliorer la productivité et les performances au travail ou à l'école. De plus, la méditation peut également améliorer la qualité du sommeil. Les études ont montré que la méditation peut aider à réduire les problèmes de sommeil tels que l'insomnie, en aidant à calmer l'esprit avant le coucher. Enfin, la méditation peut également aider à renforcer le système immunitaire. Des recherches ont montré que la méditation peut stimuler le système immunitaire en réduisant les niveaux de stress et d'inflammation dans le corps. Maintenant que vous connaissez les avantages de la méditation, voici quelques conseils pour commencer. Tout d'abord, il est important de trouver un endroit calme et tranquille pour méditer. Vous pouvez vous asseoir sur un coussin ou une chaise confortable, et vous concentrer sur votre respiration. Essayez de méditer pendant quelques minutes chaque jour, en augmentant progressivement la durée de vos sessions. Vous pouvez utiliser des applications de méditation ou suivre des vidéos guidées pour vous aider à vous concentrer. Enfin, n'oubliez pas que la méditation est une pratique personnelle et que chacun peut la pratiquer à sa manière. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de méditer, l'important est de se concentrer sur le moment présent et de laisser les pensées passer sans y accorder trop d'importance. Voilà pour les avantages de la méditation et les conseils pour commencer. J'espère que cette vidéo vous aura été utile, n'hésitez pas à partager vos expériences de méditation dans les commentaires. Merci d'avoir regardé, et à bientôt pour une prochaine vidéo sur Daily Dose.